Una de las cosas que destacan cuando miras estos trabajos que han venido es eh, la, calidad de los trabajos eh, ha sido bastante potente, pero desde mi juicio, por ejemplo, no todos deberían estar en pared. Yo veo muchos trabajos que, aunque la valoro como un, como un trabajo fotográfico, como una historia narrada en imagen, pero no lo valoraría tanto viéndolo en una exposición, sino en un libro o en una revista. Em, o en otro formato. Y yo creo que esto es una cosa que los fotógrafos deberían reflexionar antes eh, de hacer sus propuestas, ¿no? ¿Dónde, dónde ven este, este trabajo? ¿no?